gioion festas nur, me rivero, nec montaro, plurandi moi estas nun. Ho Europo, heimonia, tro dauradis radivi. Mi anta vidas mancon de technicae problemoi, mi anta vidas mal mancon de interesai temoi, ni vidu tamen successos diri avi ion novan, tre povas esti che ne, cioè l'esperantisto è sotto generale tre bone informita pri lingvo politica e temoi. Cetere, ciù vi audas min bone, <laughs> por demandi non tui, por ne havi problemo in poste? Yes, ciù bone audebla? Yes, mi audas. Mm -hmm. yes, bone. Tivi ciù ne audas, ne audas, cae du ne respondi. yeah. <laughs> La cutima demanda... Mi povas usi la signo yeah. tio kiu ne ĉeestas levu la manojn. Sama historio. <laughs> bone. Do, verdire, mi donis uh, suffice general antitolon eh, al mia prelego, tio estas cutima strategio, porque poste oni povu babili pri cio ain, cae versaine tio casos. Um, ehm, <laughs> mi tamen resti io mete structurita, cae uno truco portivam fari cutime estas la cronologia al iro ala afero mi ne comenzos ce Adamo ca Evo au ec ne Babelo, char tiu historio in vi bone conas. Sed ni eble reiru iomete alla e de Europa Unio, au kiel origine nomis tiun stat Aaron, eh, la eh, i comunumoi, en la quindecai iaroi. Cai ec, ni povas reiri antau antau tiun ekeston, kia quindecai iaroi, Post la dua mon milito, ni trovigas in tre interesa situazio generale cae lingue. Jam, la Europa Consilio, eh, Consilio d'Europo, pardonu, existas, ah, cae ah, in gi cunigas plurae statoi inter cioi Germanio, ciu esti just perdinta la dua mon milito. En tiu ci lingua peisagiaro, ec estas do la demando cio in lingvoin usi en Consilio d'Europo. Cae non mi povas comenzi per i aspetta scupo, che non diras per anglaggio, do i aspetta bom in formo, c'era ancora ne vaste conata, nome che cadre della Consili d'Europa e la quinde caiaroi, Fakte, esperanto estis jam suffice alt nivele cae intense pritractata ciel lingua alternativo. Iuna esperantino ciu cestis la NITOBE simposion en 2018 en Lisbono, Zorana Sokolowska eh, verkis doctorantezon pri la lingvae politicoe de Consilio de Europo, cae en suffice detale eh, pritractas tiun ci demando, si faris esploroin en la archivo cae protocoloi de tiun cupoi, cae tre interesse montrigas che estis giuste germanae eh, representantoi tiu tempe, qui argumentis por uso de Esperanto. Compreneble, kial tion ili faris, versaine li havis duan ideon, iun ne es estimitan, tiu esos kia la germanan lingvon tiu tempe malpio mm, dec jaroin o fine della dua mon milito ne vere eblis antavenigi cae pusci sen vechi contra ostaroin sed kia maniera, do contravi la Franza, quiu tiam esis la forta lingvo, kai kiel contravi ancau aliae lingvoi? Nu, eble pusante giuste tionci, neutralan internazional linguo in esperanto. Eh, la mia zio ancora ne apedis sia doctora teso, mi clopodas iam havi anca esperantan version minimuman resuman de gi ne vidos pitio. Bone, tio estis la historia excurso, la historia aldonajo ec de anta la comenzo de Europae comunumoi. <clears throat> Nun, por veni al iu eh, realo, kiu ec ne estas realo, mi vidas che ce estas Clud Normon mi ne sias Brian Moon ce estas. con eh, Brian, eh, con vai anni cutima studi ludo una con alia e parto per e della noviare rincontiglio kai ti ludo e sa staduc exerzo ni cutime comenza stion per uh, eh, iu scenaro ni nome annonzas che la 1 de januaro della ciam tui posta iaro aligios nova stato al europa unio la stato san marino Mm. kai do kia vi sia sama io ne mm. estas membro de Europa Unio sed kia vi anka sias ne estas sur soile la aligio de San Marino agi tamen en ni aludo ni diras San Marino aligios kai por alporti iom propran San Marino petos la oficialigon de Esperanto um, Nun, tio ne estas vero. Ni crome aldonas anca o tia. Eh, por reveni al nia cutima ludo noviar festa, ni annonsas che San Marino annonsas esperanton kiel sian oficialan lingvon, des che iam existas la Academio Internazia de la Scienzo e San Marino. Bedaurinde mi devas aldoni che tio estis vero nur gis la fino de alasta iaro, char tiam tiu ci Academio, en kiu ec Mikhail Gorbachev estis honoramembro, malfondigis. Tio estas bedaurinda. Uh, eh, anecdote, ciam mi vidis Gorbachev anto quelca in Luxemburgo, nur de qui metra distanzo, char accompanis lin suffice grand corpai corpo gardistoi, cetera anco Gorbachev mem esta suffice grand corpa, mi havis attenton demandi lin ciu du aferon, ciu li conscias esti honora membro de AISO, cae ciuli ancora memoras siain sen pripensain promesoin occupigi pi esperanto post la successo de perestroika. sed tio mi ne faris tiu tempe. Bone, <laughs> tio estis nur unu el la um, ehm, <clears throat> netro tem trafai anecdotoi cioi mi aldonas. Uh, do, bone, por reveni al pli seriosai temoi, eh, Esperanto ne estas oficial lingvo de Europa Unio, edoe, se mi ne eraras, havas inter sia celaro, che ti situatio changigiu. Sed cia maniere lingvo igas officiala en EU? Non tempe pro la Britaliro o Brexito, che la lia in omagin Britaliro mi preferas. Do pro Britaliro oni multe paroli spira demando, ciù la angla lingvo, iel nun cesas esti officiala lingvo de Europa Unio au ne. Kai mi estis tre surprizita che legante studo in ec de sperta i linguo linguisto e sociologo e linguo sociologo mi rencontis diversa in interpreto in della situazio dum en la ciutaga vivo mia che il de eu mi tutte ne audis io nein simple mia ciutaga practico ne niom shangigis kai ne niu ech levis ti un demandon en ceni ai kaftabloi dum ili ancora funkciis anta la virusa kriso do um ehm, bi certem audis pri la bazoi de la europai officialai lingvoi, eh, en 1915 ok tu la unua reglamento do reglamento numero 1 estis giuste pi la linguo uso kai gi definis la tiam ses oficiala in lingvoin de europa e comunumoi um, poste oni aldoni gis plia reguloi kai indas mensi ke tiu ci reglamento estante reglamento appartenas alla tia nomata secundara legiaro, do la malpli altranga regularo de Europa Unio, eh, pli gravas tio cio ni legas en la tractatoi, en la fondai documentoi de Europa eh, Unio. Cai tiui tractatoi, nome la tractato estiganta Europa Union, cai la tractato pila funziado de Europa Unio, parolas pri principoi de lingvo politico, cae pila difino de oficialae lingvoi. Nu, kiel mi diris, la opinio e shainas diversae pri kiel interpreti la primaran cae secundaran regularon, se shainas sen duba che facte cio estas en la manoi de la Consilio de Ministroi. Ili ja havas la povon, tutte principe, es de un tago alla lia, declari che non ni changiu cion, exemple, ni changiu cion tiel che ni ne plus besonas dude quar officiana lingvoin, sed nur unu, cae de morgao gestu l'angla, au gestu esperanto. Ili ancao povas compreneble changi alie, cae diri ni alprenas novan staton, exemple, Nord Macedonion, cae sekve ni aldonas la Nord Macedonan, kiel oficiana lingvon en eh, ia tiu puncto Bulgario protestos dirante che la Macedona estas nur la Bulgara sub alia nomo. Eh, cio eh, estas vero, sed eh, ni hungaro cias che la Itala, la Hispana, la Cataluna estas ciu la sama lingua, la sama in Europa, ili estas nur diversa dialecto cun diversa nomoi, do ciu estas tre <laughs> relativa cae flua relate linguain. Do, tion pri uh, la statuso, la oficialezzo de lingvoi. Uh, eh, ancau, oni interpretas en duma samae maniero la facton, che Irlando cae Malto restas plu en Europa Unio, cae en amba Olandoi la Angla estas unu el la oficialae lingvoi, la aliae compreble la Irlanda respective la Malta. Uh, tiam, iu ja aldonas yes, sed nec Irlando nec Malto sia tempe petis che la angla estu oficiala lingvo pro ili. Tiam de nove aliai diras, yes, et tio anco ne necessas. Do, la la textoi quium mi legis, la confuso estas iom, iom suvice granda, sed en la realo ne multo changigas. Au en la realo, ciu et changigas directe al pli cae pli da angla lingvezzo mi mem estas eh, traducisto kiel Andrea tre afable diris en la enconduco, ce Europa revido la cortumo iam dec sep jaroin. Ciam mi alvenis en la aero 2003, mm, mi dirus che ancora o quinono, quarono de la textoi ciu mi devis traduci en la hungaran, estis en la Franza. Ciel vi sias principe ciu traducistoi, laboras en sian propran lingvon, do en la hungaran en mia caso, dum la, el, eh, dum la font lingvoi povas esti comprebla diversai. Do foi foie mia ancora traducis el la Franza. Ancora existis speciale rapporto et es una la producto da revisa cortumo, qui es texto estis la Franza, sed iam eh, tiam la granda maioritato est in la Angla, cae nun dexepiaro in poste absolute sen excepte ciu tiu estas en la angla kaj nun mi parolas pri fin produkto do mi parolas pri texto, kiu ni la revizora kortumo verkas por montri principe al aina civitano de Europa Unio kia maniere oni usas ilian monon la diru ilian impostoin evidente tiu ci raporto estas tradukita en ciu in oficiala lingvo in mem traducas ilin en la hungaran, sed ilia ecesto, je ciu labor faso, ocasas per la angla. Cae simple tio estas, char suficias che in iu grupo de exemple quin homoi, ciui, ciui parolas iu grade la Franzan, tamen unu havu tro mal fortan scipovon de la Franza, ca ia, char la Anglan ciu sias, tiam tamen ciu caso en la Angla. Ehm, mi mem foje pensas che mi che ehm, mi faru un magrandam partisanam militon um, ehm, kai tio estas che kiam mi correspondas nur kun hungara kolego e mi ja skribas hungare kai mi rimarcas che iu i hungara kolego ne faras tion ili skribas angle kai tio ili faras char povas esti che poste iu bezonos legi tion ci mesaggio kai tio homo nescios la hungaran um, do kiam tio ne eviteblas, vi anca faras tion, en, en aliai ocaso mi scribas france, porque almeno ne estu la angla, <laughs> sed mi pensas che ec en mia practico eh, la interna comunicado ec el mia busho ca ec el miai fingroi estas maioritate el la angla. Tia estas situatio. Giuste hierau, ia mia plesuro, mi besonis iri al mia laboreio. Do, kiel prescao ciu iam de tuta iaro, cune multe ani sidas heime, tivi ciui estas activae laboranto interni ofte ne iras al sia laboreio, cae tio anco estas mia caso. Mm, pardono? Citio estas pom suco productita in Luxemburgio, uh, reclam pauso, quancam neniu pagas min portio, tio, Eh, pom sucoi estas anco en alcohola versio, sed tiu ci estas ne alcohola, mi recomendas al vi ambau spezoin, cae por fine la reclam pauson, por tiui qui usas Netflix, mi anco recomendas la Luxemburgan film serion Capitani, quio faris en villaggio o kilometro in for de la mia. Reclam finita. Do, mi besoni siri a mia laboreio hiero por interpreti, Nu, no, tio ocasis per video eh, videoligo en tempo tempoi la revisori do tivi homoi qui controlas la conto en la plenumo in sur loke cutime voyagas kai sur controlas se tio non ne eblas nu no, almeno la collego de la revisora cortumo fisike kunigis en chamro kai tie mi interpretis La cestantoi estis tri revisoroi, eh, du rumanae statanoi, elcivi unu eh, hungar cae cefe ruman lingva, la alia hungar lingva, cae la tria persono cestanta, juste la cefo de tiu ci eh, laborgrupo, estis hispano. Ehm, Dom mi amusite constatis che prescau ciu citie compenus la hungaran, crom la hispana cefo, cia ni esis parlantai cun homoi el Budapesto, do mia tasco estis interpreti ilia in hungara in vorto in, in la anglan, cae inverse. Um, ehm, cae do iu sense mi faris tion ci un nur por la hispana cefo de, eh, de la gruppo, cae io mette anche por tiu rumana collego qui hungara estas ma pli Eh, domine pois e vi dipensi mil la mi pasigas chitia la borhoro relative bone pagata principe por la conforto de unu homo do te nevere sastia e charchi el miam diris la resulto de tia laboro poste concretitjas per rapporto e ca i dia non tempe o casa per l'angla to estis plia es isplia tago e chiula angla anco in mia propria labor vivo ludis signifan rolon. Ca iam el antaua tago mi besonis prepari min cae pripensi diversa esprimo in la angla quo mi povos besoni esprimo in suffice tecnica in ofte quo eh, in ecce la hungara mi fu in conis antaue cae por hodiau gis hodiau mi am versaine forgessi din de nove ehm, ja, bo, do ti esis primia propra persona esperto um, bo por reveni al iom pli generala e considero kai char pro britali ironi multe al aspetti temoi mi controlis chi on oni povas vidi en youtube pri ti uci temo kai trovi su un video on chi en mapio du minuto e clarigis la feron kai tamen faris grandam cacion circa la esprimoi oficiala lingvo kai labor lingvo assertante che la angla ne plu estos oficiala linguo nur labor linguo se do de nove la realo estos che tiu ci due esprimo i ne vere havas ian juran signifon ne estos diferenzo inter la du la du de quar non tempe officiala i estos principe anca labor linguo ca inverse do e, comprensibile en la realo oni povas fari sens havan differenzon oni multe mal pli ofte laboras per la Malta o per la Estona o per la Angla o la Franza o la Germana. Citiui tri, la Angla, la Franza la Germana, estas ja plei ofte nomatai la labor lingvoi d'Europa Unio, ca inter ili, che iam ofte dirite, la Angla havas ian superpeson. Uh, eh, oni ancora rencontas anca o la esprimon tract traktata lingvo aŭ lingvo de traktato tio rilatas al la traktato e establanta e Europa Union ca la traktato per la funziado de Europa Unio ca i pli ai traktato e qui e gestis laula evoluo de Europa e comunumoi do tio estas la play supra supera i leg au jur instrumento e la funziado de Europa Unio ca sekve ili do devas existi en principe ciu lingvoi qui concernas la civitanoin, de tio la nomo lingvo de tractato. Ca citi esis unu interesa caso che crom la mm, oficiala lingvo iam menziatai, la Irlanda, eh, ie gis learo 2007, ne estis oficiala lingvo, ca tamen gi estis lingvo de tractato. Eh, magro do ni pensu che temas pri lingua in tre interessa situazio la loggiantaro de irlando estas mi credas inter quarca e quin milione inter tiu circa o triono do eble milione kai duono havas ian ciutagan practicon de la irlanda sed comprante per tio anca o lernado nel lerneio do cefe pedagogia in contexto in vere ciutage tiel che ogni parola spri la vesper mangio che la food banaccio e chi va in parola la irlanda circa un ur sedec mil homoi do tre probable existas pli do ci mi sto optimisma tre probable existas pli da ti univela e parlanto de esperanto o de la irlanda kai magra ti uci magrandezzo de la irlanda lingvo ec de 2007 che Irlando do faristi un peton gitamen estas same oficiala lingvo kiel la aliaj. Nu apartenas al la rakonto, ke kiam tiu ĉi enkondukiĝis, oni tuj malkovris kaj mia amiko Sean Ryan povus multe rakonti pri tio. Oni tuj malkovris, ke ne tuj sufiĉos la homoj kiuj kapablos traduki en la irlandan. kaj eh, pro tio oni en pluraj etapoj decidis pri plilongigoj de la dato chiamo ni fin fine devo scivon traduci en la Irlanda same che en la lia lingua in nun scheina che tiu dato estos la 1 de januaro 2022 do che mia propria laboreio che oni ne plu dunga sta in de longe kai clopodas iel magrandigi ilian quanton oni tamen fin fine, fine Eh, sertus kai esperbetrovos kai dungos kai kai irlanda intalukisto in domiam anta kai esperas la momenton kiam ni fizike povos cesti kai tosti per genes au iu alia itala trin eh, <laughs> irlanda trincajo ilian alvenon bone um eble mi ne detalos nun pri la iom sekaj detaloj de la lingvo uso de diversaj europaj institucioj um cetere mi demandos Andrea ĉu mi komprenu ke tiu ĉi kvarde kvi minutoj estu la trunko la prelego mem kaj ke ni poste revenante diskutos kaj faros demandojn Yes, mi vidas la cap movon, bone, porque mi iomete mette bremsu mi am babilemon, cioè, ne? Um, ehm, yeah, do mi anco ne detalos pri la diversa Europa e instrumento e por curagigi la lernadon de lingvoi. in ipous paroli per la Europa tago de la lingvo e per la Europa lingua etichedo language level che label che ne dona sa diversa e buona e practico de instruado o mi pous mensi la concorso por una e e per latin lingua nomo juvenes translatores kai multan multon aliant um, ehm, astataue mi shatus uh, eh, veni al al unu temo kiun mi ofte kaj tro ofte renkontas kia oni parolas pri mudlingvezo in Europo kaj tio estas partu de la oficiala eh, ni diru EU ideologio circa o lingvoj do la oficiala politico de EU rilate lingvoj estas ja mudlingvezo oni instigas, curagigas, subtenas la usadon de multae lingvoi, cun la tute bona pravigo che civitanoi besonas aliron en sia propria linguo al informoi el EU, des pli, ciam temas pri legioi qui in la fino concernas ilin civin. Effective, estas nepensebla situatio che se Europa Parlamento faras iun iuran instrumenton quiu posta tia nomata transmeto a nazia legiaro farigias deviga por civea ni, da esus ne che ti ocasu en alia lingua ol nea propra ci u devus povi usi li texton iuran en sia propra lingua, amena se ti estas oficiala do en ordo pri tiu principo ti estas bazo por demokratio en la realo tiu multlingvezo tamen estas jam multe malplia Mm, certe al anca al vi esas bone conatai tiai casoi ciam por submeti iun peton por finanza apogo de EU oni trovas informo in nur en la angla kai eble poste venos eh, traduco alla de lingua ja ne se venos tiam eble am troma frue ehm um, mia propria ciutaga eh, praktiko ofte mi pensas che chi mi traducas leteron chi on al hungara instanzo e chi ni controllas um ehm, tio sia utila kai kai necessa se tre ofte iliam legas la angla lingua in testo en kai sa sia informata e uh, kai foje poste kai ti vero okazis foje poste instanzo hungara usas la hungara in traduco in ni faris por crei problema in um, <laughs> se trovigia si upli favora vortumo e la hungara traduco favora por il ti amili compre uso gin tio estas eh, bona batalo che el mi diras en la Francia sed uh, eh, ma la facia situazio por ni do mi volis diri ancora o la multilingvezza mm, linguo uh, eh, ideologio de EU Unum, mi diru, aspecto est sufficie hypocryta, cae tio estas che, pli malpi officiale, en plurae declaroi, EU diras che ciu statano eh, deus scipovi tri fremdae lingvoin. Iam ehm, du estus bones, et cian est che l'oficiala celu est as tri. Iam anto ebbe decodae aroi estis la rapporto de, tio nomata Malouf rapporto, nomata lau franca verkisto Amin Maluf eh, en gi same kiel poste in aliai documentoi, oni antoenigas tiun ci ideon, eh, ca diras che yes, yes, la angla estas ne dubeble necesa ca utila, sed la angla ni ciui lernas por practicae chialoi. Sed crom tio ciui ni havu lingvon de coro, lingvon de sento, lingvo cium ni studas, car ni shategas gian culturon, Donita, ni ciu lernu... Vera etas Yes, pardon? Cio ĉu tiu trilingva eh, principo validas ankaŭ por angloj ĉar trilingvaj angloj estas ege malofta afero eĉ du lingvaj estas maloftaj do nuntempe nenio plu koncernas ilin ili foriris ĉu ne <laughs> sed antaŭe principe tiu rekomendo kompreble validis ankaŭ al ili sed unu iginta reglando kaj Irlando estas aŭ estis la sola elando de Europa Unio kie ne estas deviga instruado de fremda lingvo do la nuna situazio Irlando plu restas la la sola tia. Ja, yeah, do tio ci estas uh, eh, ni diru recomendo kiu apena validas ion. Char homo lernas lingvon pro utilo, ili atendas ion de gi. Ili malofte lernos lingvon char li shatus legi poemo en gi, char sonas la sono de la canto. Ja, yeah, tio estas nobla chialoi, sed malofte malofte li funkcias. Ja, do mi mem vidas tion kiel tre hipokritan manieron pescau enterigi tion ci multlingvecon, kiu tamen esus ja utila. Uh, en la realo dume crescas la comunicado per la angla, do per uh, eh, mm, statisticoi cium mi lasta tempe vidis iui taxoi diras che circa 80% de comunicado inter divers lingvai iunuloi uh, en Europa Unio ocasas per la angla. Mi ne scias au ne memoras kia metodologio estis malanta o tiu ci esploro, ca ne ancora ne scias kia speza angla gi estas. Um, plia hipocritajo ne de la Europa Lingua Politico, kiom la mia percepto de uh, ne diru linguistica au linguo pedagogia literaturo estas tiu uh, ideologio pri la anglai lingvoi au mondai anglai word englishes oni quasi volas consolni per per eh, la certo che ja la angla ne plu estas nazia lingvo dependanta de comun comunumo la angla estas nun neutrala la angla estas peranto inter diversa e culturoi eh, kai oni aldonas che eble ec jam estas el formigianta ia spezza europa angla kies normo ne plus dependas de la parlantoi de la brita versio. Non mi nesas faculo pri la temo, sed mi audas la anglan usatan ec de suffice bona est ce kiu gine estas de nasca lingvo, eh, do tiu sperto lasas ambi dubo, in mi ne vidas che ocasus iu evoluo al unu norma Europa angla ca iam de quelcae iaro e mi povas svingi tie exemplon estas laboro de kolego mia um no comprable la titolo en angla misused english words and expressions in eu publications misuzita angla vorto kaj esprimo en publikaĵo de eu eh, <laughs> do uh, mia kolego Jeremy Gardner tie montras amason da exemploi che in la Europa uh, eh, EU EU texto angla linguae o casa semantica i mis kai do ian oni povas diri hm ĉu vere estas misuso? la europa angla estas jam malsama ĝi rajtas havi novajn signifojn Un ekzemplo kiun li donas estas la vorto mi diru en esperanto aktoro do, do se en la angla oni legas acta oni ja pensas pri homo kiu iras sur scenejo kiu ludas en filmo eh, en la franca tamen acteur signifas ankaŭ tion sed povas esti aganto kai sub la influo de la Franza en EU texto e anglai oni ja legas pri actors en la signifo iu qui rolas en iu proceduro iu parto penanto do el la vid punto de la tradicia brita angla tio shainas misuso miscompeno lexica maltrafo el la vid punto de europa angla se non tia existas estus privastigio de la senso do la discuto esas malfermebla sed el la vit punto gis nun devis validi por ni, tradukisto e cia ni laboras por la civitano e ca ni do laboris anca por la civitano e depritio anda olgi ni devis labori laula linguo kiu estis ilia. Um, mi esis parlonta pri ebla scenario e por la estontezo, do uno estis uh, tiu, ni diru, malapero de la angla, kiu estes tamen absolute neversaina, la angla ne malaperos pro la malapero de unuiginta reglando. Um, ciù la Franza havus più fortan rolo nun che l'Angla povus malfortigi, estis quelcae politicae declaroi de president, presidento Macron, pritio che on ia batalu por la Franza, sed li shainis esti, ni diru, nur movoi de muscolo entro da, centro da practica consequenzo. Principe aina lingvo povus ricevi pli gravan rolon estontece, char ciam ciam trovigas politica volo, tiam trovigas anco finanzado. Cie li am se la ministro unanime dirus demorga o estu esperanto, anca esperanto, oni povus encon. Pauso, anta la rompo, ni parolis pri ebloi eh, estontezai, eh, cae do mi diris che principe aina lingvo povus esti enconducata, ducata, mi memoras discuton antau dec plus iaroi cun la tiama cefo de la traduc servoi la commissiono, cae mi, ciel bona esperantisto, parolis al lipe esperanto, cae li diris che yes, yes, che oni povus imagition, ni comparis eh, nome la situacion de la tiam ancora venonta Irlanda lingvo, la estona cae esperanto, do tiam la Irlanda es granda demando, mancis traducistoi, mancis ancau foie elaboritae terminaroi, cae do Lönnroth, cia li nomigis, diris che se ni rigardas dudec aroin antaue, nau es nur dec, ancau la estona lingua, exemple, mancis ancora o ciui terminoia usotae in Europa contexto, set char Estonio tre conscie evoluigis tion, cioè esis politica volo cae financo, Estonio elaboris la necessa in terminaroin, ec havis traducistoin, venigis Brian Moon por lerni la estonan, <laughs> cae, do, faris bonan preparon, eh, cae cum simila logico, principe aina lingvo suvice rapide povus esti antavenigata al tia situatio che gi povu funzii cia oficiala lingvo. Do tia maniere ameno revado estas permesata al ni esperantistoi, cia ni povus pensi che, e cia esperanto tio povus ocasi sed mi persone foie sentas pessimismon, ciel exemple giuste nur hiera oni discutis cun Renato cae celcae aliai en Facebook, ie mia surpriso homoi comenzi discuti pri terminoi de piet de futbalo, terminoi qui por mi esis tute sen dubai, che oni en futbalo oni shotas, esas pun shoto, cae libera shoto, recta libera shoto, ne recta libera shoto, do mi ne diras che mi ĉiu tage parolas pri pri futbalo aŭ pri pliko en Esperanto sed mi konis ĉiujn tiujn esprimojn el la tre bona terminaro la sporta lingvo de Tibor Uilaki Noj kai al mi aspekti strange ke homo e komencu diskuti pri termino jam de longe preta ehm, e elaborata kai uzebla ehm um, kai do minun ne volas diskuti pri la giustezzo de vorto shoto simple ke lingvo en kiu ne havas fixan terminon pri pun shoto, kiu estas absolute baza ho afero por miliardoj da homoj kiu ŝatas pied pilkon, uh, do lingvo simple ne preta por uso en multaj terenoi. Do kiel ajn amare tio sonu al ni, ni devas koncedi ke amasoj da termino en Esperanto simple mankas, ĉar ĝis nun nia lingvo ankoraŭ ne trovis sine situatio situacio regule kaj konsekvence usi terminoin en iu av alia campo. Do ne temas pri afero den ne eblo, cio eblas, ne non esperanto, in ciu lingvoi ni puos elabori cion, se trovijas volo, se tiu volo, tiu finanzado, cae tiu ocasu devas ea troviju. Ja, ehm, eh, do mi anca volis tamen diri pli optimisma in afero, aferoin. <laughs> Ni vidu, cio ni succesas pi tio. Edo urm flanque mi volis diri che ec Europa Unio, cium mi criticis pro hipocritez relate multilingvezam politicon, tamen faras quelcaen positivaen aferoin, uh, eh, ca gi povus fari pli. Uh, do, cion gi povus fari pli en instruado de lingvoi, ca tie ni esperantistoi, quancam ni esas mult nombrai, eble povus havi iom da mi povus imagi pli da uh, eh, similae practicoi kiel estis springboard en Britio, nome che oni uh, instruas ne specifan fremda lingvon, sed specion de kio estas fremda lingvo, cae faras tion en conducom pere de Esperanto, cia gi estas ja la plei simple, cae plei, mi diru, curagige lernebla lingvo por infanoi oni anca devus cae povus diversigi la lingvo in cui instruas en lerneioi. Oni devus pli ofte instrui la lingvo in de naibarae landoi, anco la lingvo de la enmigrintoi. Eh, en Hungario appena u homo la croatan la slovaka crom se di men venas el tivi regionoi, cae tamen temas pli baroi Uh, eh, bone la Cinan, eble oni nun pli cae pli lernas pro la economia influo de Cinio en diversa Europa e landoi, se trovigas decoi cae decoi da lingvoi de emigrintoi cioi grand quante logias cune cun ni, cae cies lingvoin tamen ni ne conas. E la lando cie ni cie mi logias, Luxemburgio, mm, tamen estas bona excepto relate tion, eh, decvin kilometro in norde de mi, trovigas ta vilaggio La Rochette, cie duono de alogianto iau iom pli estas Portugal lingvanoi kai la la villagestrino mem estas eh, portugal parlantino en gazeta articolo kiu mi legis en la portugal lingva eh, eh, gazeto contactu de luxemburgio oni parolas kun homo kiu sidas sur kafea teraso en tiu vilaggio, parolas kun li portugale kaj montriĝas ke la homo estas loka luxemburgiano sel diras mi devis lerni la portugalan ĉar eh, duno de la homo en mia vilaggio parlas gin, cae mi volas povi paroli apud biero cae cafo cum cun miai naibaroi. Do, bone, <laughs> tio. Tio eble pli facilas en lando cie ciu iam estas pescao denasce trilingvai en Luxemburga, Germana, cae Franza, cae poste adonas la Anglan, eh, se tamen do sonas curagie cae sec vinde. Pone mi clopo deble tamen fari ia spezan concludon. Cion ni, cied esperantistoi, faru en tiu ci complica contexto lingua. Eh la angla, cio la angla do vencas au velcas. Pli versa gi vencas, cio ni devas batali contra o tio, se ies cio ni devas fari. Mi pensas che aina comunicado inter homoi esas pli bona o nenia comunicado. Do comunici per la angla en si mem estas bona afero. Sed ni chiede sperantisto e devas consigi cae consigi aliaen pri la riscoi qui ligidas al tio. Ne sufficias diri che yes la anglan ni usos nur in internazionali contesto e sed ne ai heimo in bone gardo stand nederlanda la italan la hungar la rumana ca et plu ca neni ni opo minaci tio linguoi. Certi o simple ne estas sfera. Ju pli ju pli homo usas prestigia linguon des pli ili neglectos por uh, eh, aliai funccioi usi sian propran lingvon. Se vi rigardas cio casis in la contextu de la Latina lingvo, la locae elitoe anta 2000 au 1500 iaroi plicae parolis la Latina, cae forgesis sia in proprain lingvoin, cae nun, en franzio, hispanio, Italio oni parolas la Latina sub la casnomo franca, hispana, ca itala, cae for malaperis ciu lingvoi ciumi tia antaoi parolis. Do cial la samo ne ocasus ets multe pi rapida non tempe, plica epida Nederlandano e mi prenasti un exemplo un certo Frapas min qui o grade Nederlandano e FIFA specia proprio lingua che ne gin mi è membro de 11 tal la la associo per la Nederlanda lingua ehm um, no Nederlandano eble post possente aro in ne plu parlos Nederlande se li daurigos origos la la la la hodia linio do ni consigo pila risco e usi la anglan lingvon cie ni diru che se vi havas se iu havas multlingvecon che oficialan politikon tiam gi anco metu monon malantau la, la vortoin la ago estu same ki est uh, eh, sam loke ki esas la buŝo um alia considero estas ke tiu multlingvezo uh, fakte estas pli kaj pli facile realigebla pere de teknikaj rimedoj kiuj kreskas pli mi ankaŭ ne fakas pri tio ke ankaŭ la tempo mankas por tio sed uh, nur por doni un exemplo se vi nun rigardas do en Netflix serio in vi trovas iam divers lingua in in existas iam automata e sub sit sub texta da e programo e eh, ca tio simple se io che ne e non existas ehm ne costas multe la automata e traduchilo e esto explica i pli bona e ca e prima applichiam i pensigios iliam traduco spli bone ol mi o ebrei ampli tion ni vidos. Kaj do ni esperantistoj, se ni volas ancora o kaj mi esperas ke ni volas tion fari, se ni volas ancora montri al mondo ke nia linguo estas io lerninda, tiam ni gvidu per exemplo, tiam ni efektive montru kial kaj kiel esperanto estas pli bona, kiel ĝi estas uzebla, kiel ĝi kreas pli bona en homa rilato en ol faras la angla, kia estas la praktika e contexto en kiu ni povas uzi ĝin, kiel ni povas vojaĝi per ĝi, kiel ni povas klerigi per ĝi, kiel ni povas vastigi nia spiritan kaj intelektan horizonton per ĝi. Bone, tio eble soni sufiĉe optimisme kiel fina vorto, mi esperas, kaj do, eble sub tiu signo de quasi offrirtigante la, la verdan flagon, mi finu tiun ci hodiavam Babilon, cae doni transiru al demandoi cae discuto. Dankon. Rectus tui insulti, Certa. Do, uh, mi evidente volus plu commenti tion cion diris Istvan pri officialezzo de lingvoi, char tra la jaro e tendigis iel um, iu mia obsedajo, cae mi, mi tre ofte devis uh, eh, giustigi factoin cae <laughs> rebati al strangai assertoi. Estas facte tre interesa historio pri <clears throat> la concepto de officiala lingvo en en eu sed facte oni ofte neglectas la basan um, principon malantau tio, che tio estas, che oni neniam definis la concepton de officiala lingvo en eu, mi jus con controlis kiel estas pri lingvoi en la tratato pri funciado de la in institucioi, che tio oni nenion diras, oni ciam restas ce tio en la basa i trattato e che la regulo in prelingua i fixos la Concilio de ministro oni nenie vere di kio esta sofficia lingua de eu che tio la mi havas tute basan juran originon kio istvan von racontis pri la principio che se io esta recte applicabla en iu lando ci devas esti ufficiale existanta tiu un testo devas esti ufficiale existanta en la lingua de tiu lando. pro tio, neniam estas, estis iu ein proceduro lau kiu Irlando au Malto uh, devus au povus peti che il tiu alia lingua igiu oficiala pro ili. Simple, pro la jura situatio de tiu kiu estas Europa eh, Unio, se alijas Malto, la Malta, cai aldonigos al oficiala lingvo. Tio estas jura evidentajo, kaj neniu povos diskuti pri tio. Oni povos diskuti poste pri la praktiko uzado de lingvoj, se tio estas alia afero. Evidente la nord-makedona afero estas estonta problemo, kiu eble levos aliajn tiklaĵojn, sed se en se oni alvenos al tio ke Nord-Makedonio uh, eh, tractas traktas pri aligio kaj oni subscribas al ich traktaton kun Nord Makedonio on in union precisi cos bilingue la latis nun ai modello i charti estos automatajo che la lingua de ufficiale lingua de tiu stato i jus ufficiala kai traktata e ble ple grave traktata lingua de EU bone la tiu estas mia gur regurdado de tiu kiu mi oft <laughs> of devolis sa devis ripeti rebate al al diversa i Saluton. Ah, mi shatus aldoni alla optimismai eh, concludoi eh, de Istvan alian optimisman aferon, kion mispertis. spertis. Eh, pasintiari est, estis la usona presidenta electo, kai mi volis informici, ne nur el la hungara kai angla gazetaro, ia mi eh, hazarde legis rusan, francan, germanan, diversain textoin en la concernata lingua. Sed, char mia eh, crom, au, au kia mi diru, yes, do iu, eh, do mia programo estas che la baza lingua estas Esperanto, do suficis nur unu nura unu nura dextra butona placo kai tu mi vidis gin en esperanto kai mi devas aldoni ke vi el alia lingvoj en esperanto es bon kvalita do oni povas tute bone kompreni do se mi legis rusan texton do aperis kai poste mi legis esperante kion opinias la rusoi au la ukrainoi au minestias poloi pri la afero e kio min interesis do tio estas ke eble multa inestias sed nun la machina tradukado jam estas tia joiga se vi konas esperanton vi povas legi tion ajn almenaŭ se tio estas skribita do mi tion mi volis aldoni dankon Yes, dankon Ivano, efektive, uh, eh, tio sas, anko mi esus povinta diri tion, uh, mi plicae pi ofte havas uh, eh, similae surprizon al vi, ecce en la senso che char mi estas dispraxia, kio estas bella greca nomo por malerta, foie mi clacas in maljusta in en locoen, do foie sen che mi compenu kial, eh, en diversa e programo e au sociai retoi texto aperas en esperanto kaj do foi amo al mi che mi pensis che tion on iu vergis en esperanto kaj kiam tamen en la mezo aperis iu lingua strangajo nur ti mi compenis che ah ne ti es automata ta duco certamen 100% gine po vasesti kaj ti pensigis al mi che eblen la estontezo kaj tre proxima estontezo ciui tiui traducilo estos tiu grade integrigita in la in, che iam presco ne havo senso la concepto de origina linguo char ni ciue ni povos vidi gin en nia linguo propria o ne ancora ne sa si grado de perfectezzo sed ni proximigas al gi kai anto kelkai sem mai noi do por veni de nove a mia practico ciutaga laborea ni ek havis novan chefon de la traduc unuo E do mi timas che unua foie in la historio de la revisora cortum temas per personu quium neniam esist ad hocisto andaui. Ne avis do cunvenum, compreble per video ligo cun si, e si parolis pitio, chu vere quio grado ne ancoro besonas nint ad hocistoin, cae cia maniere ni povas nun diversigi niae servoin, cae nian traditiam taskom plicae pli comensas fae la machino in mem eble ni devus nun pli interveni en la formulado de la originalo e au pri la bon stiligado au simile kai micro podis diri al nu yes vi pravas parte se di forgesas che se vi rigardas ne statistico in ni nun traducas trioble pli oni faris anto de chiaro e cioè nun la homo i qui petas ni in traduco in qui mendas i dipensas ah oh traducistoi ili faras in automatica kaj iomete korektas, do ni povas verki cen paĝojn tie kie ni verkis dudek paĝon antaŭe. Doni, <laughs> mia subjektiva percepto estas ke iu pli bona estas automata tradukado, <laughs> des da laboro ni tamen havas, ĉar la mendantoj de la tradukoj pensas: ha, tradukistoj nur iomete korektas automataĵojn. No, eble mi denove trobabilis kaj mi prefero la subia in demando. Uh, eh, <clears throat> yes, saluton, uh, Istvan. Saluton. Uh, pardonu, mi havas malfacilan demandon. Kaj okay, uh, mi ne scias, ĉu vi traktis ĝin. Eble vi jam traktis ĝin, kiam vi parolis, ĉar mi ne atente sekvis. Eh, la demande estas kion de vous faire la organizita Esperanto-movado do EU, e UEA, la Europa Commission de UEA, EDUE kaj tiel plu, do de asocioj eŭropaj, internaciaj aŭ aliaj por um, progresigi Esperanton, por disvastigi Esperanton en EU, en Europa Unio. Kio estus la Play efika strategio la l'OVI? Eble mi devas doni quado politikistan respondon, char mi ne povas doni ion tre rectan, iu igos vin eh, tui sursalti au vecigi la nocto. Uh, eh, do mi pensas, cae eble ne esas mia penso origine, che cutime uh, eh, oni atingas sia in celo in tiam, chiam riconscias la celo in della alia, cae adaptigas al ili do plei bone estas studi kiu in politiko en EU sekvas specife pri kulturo kaj instruado sed ne nur kaj vidi kiu rolon Esperanto povas ludi en tiuj do ĉiu foje klopodi enigi Esperanton en la programo en tie kie eblas aŭ ĉiu foje proponi ni diru la kunlaboron de esperantistoj kie ni povas antaŭigi la de EU. Kompreble stariĝas la demando ĉu esperantistoj ĝenerale consentas cum la celo ideu. Mia propria filo foi divisami al mine helpos vin uh, eh, pritiu texto, pri vi petas, cia mine consentas cum tio, kiun vi tie diras, kiel, eu. Um, do, tio esas demando de, ni diru, plia demando pri kiu mi devas pripensi. Um, nu, pli, ni, pli, pli utopia e esti, kiel mi diris comence, convinci San <laughs> en conduci Esperanton, sed uh, eh, fakte mi diras utopia ca estulta, sed aliai homo esas same utopia ca estultai, mi legis uh, en texto kiu intensis est tutte seriosa, pri la nuna e lingua politicoi, che por savi la rolon de la Angla in EU, oni eventuale povus eh, fari plurain aferoin, existia quar proponoi, kai due la propone esti sienai oni do petu al Irlando kai Malto ke ili nun vere insiste petu pil angla kai la alia kiu plej surprizis min oni petu al Luxemburgio ke gi sia nome petu la anglan kie l'officiala lingua de EU nome de Luxemburgio do se iu havas tiun ideon tiel nomate seriose, tiam anko ni esperantisto e povus pensi di stat renverso in San Marino alia metodo kai poste <laughs> peti esperanto en tagi bone tio esis la malpli seriosa parto de mia respondo mm, bone dankon eh, ili ili volas eh, eh, havi kiel kialon au Malta ca Irlando au ech nun profitas diri que nun ver estas neutrala lingua la angla, ĉar nestas y do eh, la alta instancia ne volas eh, eh, un un debaton, ili estas confortai en, en, la, en la nuna situacio. Do mm, iu devas eh, malfermiti un debaton. minesia chu esperantisto y javas havas forton por por eh, por em, eh, un eh, debatón. malfermigi un la, alía, a que que la mulingüezo. ¿bueno? la mulingüezo, eh, eh, estas, mm, si parolis pri mi pensas que pli hipocratio estas, eh, eh, mi el scias masco, diri, fin multilingueco ne estas multa lingvoi. Estas unu lingvo, la angla, kai kelkai aliai. Do kiam oni diras ni lernu tri lingvoin, ne oni ne diras ni lernu la grecan, la letonan, la, la, la latvan, kai eh, la portugalan. Ne. Oni diras ni lernu la anglan, ni lernu eble la francan, kai eble alia. Mm -hmm. Yes. Yes. Do vi ad demando est au uno el demando e qui formulis est is chu ni havas la forton ma fermiti un debaton do mi bedauras diri ke ne ni esa stroma granda comunumo mi pensas ke yes ni ni povas certe usi la okazon ka ni parte am faris ke farigis temo iomete pri traktata generala generale la rolo de la angla pro la briteliro, liro ca in tio caso esperantisto e alia audigis sia in vocioin, sed mi pensas ca la practica efico de tio versaine esis ca kelk de como e eble kelk cent ti ti e ci caso audi spe speranto ca eble ce clerni gin <laughs> do estus diru flanke fico sed eh, influi la politikon de la europa instanzoi ni ne vere povas nun mi po vas fari eh, nidir alaguto po vas cunebatadi a stono un ciclopodia tinghion mi persone ci fuo iettiamo stesso casa mi dir a al miei colleghi che yes mi mi per proprio esperto stias che Esperanto plibone po us roli por cio che oni fa per l'angla mm, bone e diversamente penso che <laughs> mi esto strangulo per dio uh, en la realo bone mi atingis che du miei collegi lernis esperanton en dexepiaro e mi successis tion. <laughs> do jen la, almeno mia flanque, tutte ma grande resulto e de de ti via non al via lasta considero ciò ne che parol pi mult linguezzo e sastro generala kai ebbe di lerno latvan e stusi pli concreta ti o memoriga mi chi on diris umberto eco in interview con ni kai tio estis ke se la statoi havus eh, ni diru mm, potencion ke ili povus havi en totalisma stato se cio causa en planita maniero anca rilate linguo instruadon tiam exemple en italio en italio 2 procento de lerneanoi devus lerni la bulgaran char bulgario havas 2 procentam peson en la relat, extra rilato de italio comerzo cotopo Eh, sed <laughs> la fero ne funkcias tiel ne ne trovigas 2% de itala lerneano i kiu lernus la bulgaran kaj nun tempo universani am dirus na et la bulgaro intertempe lernis la anglan uh, antaŭe belisis la francan kaj nun pri la anglan bone sed do et kiam umberto eco diris tion antaŭ dudek sep jaroj li diris tion la kunteksto de imagita situacio kiel la stato vere per directivoi definus cion la homoi lernu. Dum juste tiu cinuna aliro, cion EU havas, estas pli al voci ala individuae emoi de homoi, quas au al voci practici hobbion. Saluton, Ichvan! Saluton! Saluton, saluton ad ciui! ado mi eh, fakte nestas demando estas propra sperto kiu mi ŝatus rakonti pri la uzo de Esperanto kiu mi mem faras kaj pri la diskonigo de Esperanto kiu mi uh, mi diru travivas per de mia laboro do nur iomete da persona biografio do mi um, kun mia edzino mi havis la okazon trakuri la mondon dum okiaro kaj duono kai iam ek de chekau du de karoi fakte mi regule donas interviewon rilate uh, do mi donas mi mi mi presentas mi sperton uh, por genera publico kan ka un kolegi kolegio et plu uh, eh, multa diversa publico kai essence fakte mi conigas esperanton speranton pro tio ke mi vere farigis avvocato della lingua in si mem kai mi ciam pensis iam ek de la momento kiam mi lernis la lingvon do nome mi lernis cin en la jaro 1985 en en uh, bulgario en pisanitsa de monu monato tre intensive kai poste mi vere en kun la lingvo kai uh, eh, mi tiam tiu tempe mi parolis la anglan mi tui vidis la la la grandan plezuron kaj ne nur plezuron sen intelekt la la la, la eblon kiun ĝi donis al mi por kontaktiĝi kun homoj kaj tel plu kaj do tiam mi pensis do ĉiokaze tio estas tiom bona <laughs> ke kompreneble uh, neniam iu instanso vere uh, okupiĝos por por pushi gin cha estas tiel pensi esperantiste estas tiel malsame che onine estas vere revoluzio facte en si mem kai eh, mi volas preni analogion cha mia unua laboro mi estis uh, eh, tel culturisto do gis la dum uh, mia tuta vivo gis la jaro 32 mi estis tel culturisto kai mi laboris la teron ne nulla teron se mi bredis uh, Eh, kai ti el plu kai do mi faris On ehm um, oni povas diri dum unu parto de mi al vivo ki mi estis ter culturisto mi faris gin sen ke kai por transiri de la unua tel culturado ki un mi faris ki un mi mi ai ke patro faris por transiri al alia estas tute alia pensmaniero kai same por Esperanto. Pensi en Esperanto, pensi che che vere gi valoras che gi povas pli felicigi nia vivon pro tio che ni parolas en unu lingvo kiu che gi nestas la patra lingvo de iu lando estas tute alia pens maniero do ali vorte mi travivas esperanton mi mi mi uzas gin kaj kompreneble mi conigas gin. Mi vere cia maniere mi conigas gin. Exemple, antau du unu monato, mi pensi, ah, do, mi chatus che mi estus iu interviu pri mi, char mi sequas eh, la instruo de la Biblio pere de Esperanto, do en ikue, do bone, sed en Francio scribi articolo pri cristianismo en iu giornalo estas quasau scandalo. Tamen, mi successis fari, cia mi credas che la vero essence, ia vero, se gi estas funde ia vero, gi ciam iros trafe. Gi ciam atingos la celon. mi kiel pensis uh, uh, Zamenhof. Do mi mem, por mi, mi vere gioias che mi estas esperantisto, gi pli bonigis mian vivon, gi pli felicigas gin, ciam, quan cam mi bedauras che ne sta stio malmul ne sta multe se facte mi credas che ci case ne gravas che mi iris char che non tempe <laughs> sa mi che po ci u che mi iris en iulando se ech per de esperanto mi povis contatti gi nur con du au tri personoi se per de esperanto ja sta suffice bone mi ne niam rencontigius con miloi da ja miloi da homoi se si mi rencontigis nur unu au du personoi che u ja bone parolas en Esperanto, estas por mi ja tute estas uh, estas en ordo, kaj pere de ili mi multe legis eh, pri ilia literaturo kaj tiel plu, do ja sed, eh, sed eh, Bruno, la, la, la problemo tamen ankaŭ esas kvanta, Tio signifas che ni estas mal multai esperantistoi, kai do tamen ni a nombro de vas kreski se ni volas etch da parolien esperanto kai tiel eh do la, la problemo che fe sa sti a la, quanta problemo la un a tamen ni povus eh, fari tie interesa en ligo en cial bueno paroli pri revoluzio li li, li parolis anca pri cristana credo kai doni same anka povus vuzdi che kristano in la komenco e si si u freneza sekto ki adoris executilo anka e disfodi autio po vuzi si stranga por iu ich ne kai tamen intertempe ili suffice <laughs> suffice multe kreskis ehm, do mi volis diri che same kiel se oni estas serioza kristano tio estas multe pli grava ol apartenia al iu nacio kai do kristanezo kreas iun transliman komunumon che vi estas same cun homo sen gravezzo di aliei distinguiloi, tier same, almeno ideale, anca esperanto creas tia in samain ligiloin. Cae donun, se vi imagasi un Europan Union, ie ne plu la unopae stat interessoi dictus la agendon, sed boneni diru la statoi plu existus, sed ili eh, trovidus granda quanto da esperantistoi cie, tiam esperinde anca existus iu alia situatio nun, cie oni multe pli facile povus imagi la comuna intereson de tuta Europa, cie ne plu estus tia acra cumpusigio de interessoi, tiai conflictoi, cie oni hodia povas perti, exemple, inter Hungario, Polando, por preni du exemplo in lasta tempain, um, bon, eble mine penu <laughs> pliain exemplo in, do eble, tu esus la revolucion aludis sed qui eh, esperanto effective per nombra crespo povus attingiti an efficon tio ni povas nur presupposi estan restis nur unu minuto por tio, um, mi dankas a ciu i por prato preno kai mi donas la vorton al andrea Uh, yes, uh, mi dankas äh, por äh, Istvan tre interesa kaj utila prelegon kaj anti tehnika, tehnikan helpon. Um, ähm, anti eh, faris eh, sur bendigon bendigon kai eh, ki, eh, eh, vi povas vidis la prelegon en rete en youtube anka sub la shildo de la juro ni vivados en concord tio estas mia juro unulam kai